Только вещь, сделанная с вдохновением, является истинным произведением искусства. Каждая линия очаровывает, каждый элемент демонстрирует совершенство, а конечный результат превосходен. Серия «Лайтера Премиум» Проснувшись утром с хорошим настроением – учитывает каждую мелочь для достижения идеального климата – он регулирует температуру воздуха в помещении с точностью до половины градусов по Цельсию. Он экономит ваши деньги. Уровень энергоэффективности соответствует классу А с тремя плюсами. Работает в одном ритме с вами. Всегда на шаг впереди ваших желаний. Интеллектуальная функция «Экопилот» настраивает работу кондиционера в зависимости от количества людей и их перемещения, направляя воздушный поток на или от присутствующих. Датчик освещенности автоматически переключает кондиционер в режим экономии электроэнергии, если стемнеет. в атмосфере безмятежной тишины. Позволит услышать биение вашего сердца. Сделать глоток чистого воздуха. И обрести силу здоровья, главной жизненной ценности. Он не помешает во время сна и отдыха. Уровень шума Lightera Premium всего лишь 15 дБ. Lightera Premium оснащен высокоэффективной системой очистки воздуха. Удобен при монтаже. Нацеленный на идеальный комфорт – созданный удобным и эффективным. Разработанный с заботой о вас. Кондиционер Хайер серии Лайтера Премиум.